Doodle. Το Doodle είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που απλοποιεί ριζικά τη διαδικασία προγραμματισμού συμβάντων, είτε αυτά αφορούν επαγγελματικές συναντήσεις, είτε δείπνα με φίλους, επανασυνδέσεις, εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου ή οτιδήποτε άλλο. Το Doodle είναι δωρεάν και δεν απαιτεί καμία εγγραφή, είτε πρόκειται για τον χρήστη που διοργανώνει, ξεκινάει ένα συμβάν, είτε για τους συμμετέχοντες σε αυτό, εφόσον διαθέτουμε ήδη ένα λογαριασμό Google. Για να δημιουργήσουμε ένα συμβάν στο ημερολόγιο της εφαρμογής Doodle για το λειτουργικό Android, θα πρέπει πρώτα να συνδεθούμε με τον Google λογαριασμό μας. Στη συνέχεια επιλέγουμε το στρογγυλό μπλε εικονίδιο συν στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης, οπότε και μας εμφανίζονται οι επιλογές για να βρούμε μία ημερομηνία ή για να κάνουμε μία επιλογή. Η πρώτη εξ αυτών αποτελεί τη βασική λειτουργία του Doodle. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο συμβάν στο Doodle, καλούμαστε αρχικά να δώσουμε ένα τίτλο σε αυτό. Κατόπιν, επιλέγοντας το δεξί βελάκι στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης, επιλέγουμε τη διάρκεια και τις ημερομηνίες του συμβάντος. Κατόπιν, επιλέγοντας το δεξί βελάκι στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνη, επιλέγουμε τη διάρκεια και τι ημερομηνίε του συμβάντος. Πατώντας εκ νέου το δεξί βελάκι στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης, επιλέγουμε αρχικά τις ώρες της ημέρας και κατόπιν μπορούμε να καλέσουμε τους ανθρώπους που θέλουμε να εκφέρουν άποψη για το συμβάν αυτό. Μια τελευταία καρτέλα σύνοψης εμφανίζεται πριν ολοκληρώσουμε τη δημιουργία του συμβάντος εν είδη επιβεβαίωσης, την οποία παρέχουμε επιλέγοντας το check στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης.